Viktor Hugo Qavroş Səfillər əsərindən parça Soyuq aprel axşamlarından birində Qavroş adamlarla dolu bir küçədə böyük bir dəllək dükanı qarşısında soyuqdan büzüşərək dayanmışdı. Onun boynunda hardansa əldə etdiyi bir şal yaylıq var idi. Qavroş özündən balaca iki uşağın dəllək dükanına girdiyini gördü. Bunlardan birinin yeddi, o birinin isə beş yaş olardı. Onların geyimləri çox köhnə idi, nə istədiklərini ayırt eləmək olmurdu. İkisi də birdən danışırdı. Kiçik hey ağlayırdı. Böyüyünün də soyuqdan dişləri bir-birinə dəyib şaqqıldayırdı. Dəllək acıqlı-acıqlı onlara tərəf çevrildi. Sözlərinə qulaq asmayaraq uşaqları itələyib küçəyə saldı və dallarınca dedi: boş-boş veyllənib içərini də soydurlar. Uşaqlar ağlaya-ağlaya yollarına davam etdilər. Bu vaxt göyün üzünü qara buludlar örtdü və yağış səpələməyə başladı. Qavroş özünü onlara yetirib soruşdu. Ay uşaqlar, niyə ağlayırsınız? Gecə yatmağa yerimiz yoxdur, deyə böyük uşaq cavab verdi. Qavroş dedi, e, elə bu, heç adam da belə boş şey üçün ağlar?' Ay sizi səfehlər! Qavroş onların qayğısına qalan bir adam kimi mehribancasına əlavə elədi. Balaca cırtdanlar, dalımca gəlin! Uşaqlar ağlamaqlarını kəsib inamla qavroşun arxasınca getdilər. Gedə-gedə qavroş dəllək dükanına baxdı. Daş ürəkli heyvan, zəhər tuluğu deyə mızıldandı və dəlləyi hədələdi. Bir darvazanın yanından keçəndə soyuqdan titrəyən 13-14 yaşlı dilənçi bir qız gördü. Yazıq tamam çılpaqdı. Al götür, deyə o boynundakı yun yaylığı açıb dilənçi qızın açıq çiyinlərinə saldı. Qız təəccüblə ona baxdı və dinməzcə hədiyyəni qəbul elədi. Qavruş isə soyuqdan daha çox büzüşdü. Elə bu zaman yağış yenə də səpələməyə başladı. Bu nədir? Yenə də yağış yağır, deyə qavroş dilləndi. O dilənçi qızın yaylığa bərk-bərk büründüyünü görüb əlavə elədi. Heç olmasa ona isti olar. Lap elə bil kürk geyinib. Uşaqlar xırda addımlarla yeyin-yeyin qavroşun dalınca gedirdilər. Çörək dükanının yanından keçəndə qavroş üzünü uşaqlara çevirib soruşdu. Uşaqlar, bugün çörək yemisiniz? Səhərdən heç nə yeməmişik, deyə böyük uşaq cavab verdi. Görünür, ata-ananız yoxdur, deyə qavroş soruşdu. Atamız da, anamız da var, ancaq onların harda olduqlarını bilmirik. Demək, ata-ananızı itirmisiniz. Bəs bilmirsiniz hara gediblər? Bu yaxşı deyil uşaqlar. Başsız qalmaq axmaqlıqdır. Nə isə, hər halda bir şey yemək lazımdır. O artıq heç bir söz soruşmadı. Yurdsuzluq küçə uşağı üçün adi bir hal idi. Qabroş dayandı və səylə şalvarının ciblərini axtarmağa başladı. Nəhayət sevinclə başını qaldırıb dedi: "Uşaqlar, sakit olun. Bu saat yaxşıca şam eləyəcəyik." O pulu cibindən çıxartdı və uşaqları itələyib çörək dükanına saldı. Pulu dükançıya verib ağır-ağır dedi: "Çörək ver. 3 yerə böl. Axı biz üç nəfərik. Tükançı uşaqlara nəzər salıb istədi ki, onlara qara çörək versin, ancaq qavroş acıqla dedi. Ağ çörəkdən, ən yaxşısından kəsin. Mən onları qonaq eləyirəm. Tükançı gülümsədi və maraqla uşaqlara baxmağa başladı. Qavroş incimiş halda ona dedi. Niyə gözlərinizi belə zilləmisiniz? Elə bilirsiniz balacıyıq? Elə ki, çörək kəsildi, Qabroş uşaqlara dedi. Hə, indi yeyin. Qabroş uşaqların böyüyünü ürəkləndirmək üçün çörəyin böyük parçasını ona verdi. Özünə isə ən kiçik parçanı götürdü. Hər üçü acı idi. Qapının qabağında dayanıb acgözlüklə yeyirdilər. Çörəkçi də acıqlı-acıqlı onlara baxırdı. Çünki uşaqlar qapının qabağını kəsmişdilər. Qavroş tükançının narazılığını duyaraq dedi: Gəlin küçəyə çıxaq.